Working on Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Çok merak ediyoruz. Dün akşam gelecektik ama e, 6'dan sonra şop kapalı olduğu için sabaha tercih ettik. Sabah işte kahvaltımızı yaptık. Şimdi de Red Bull Müzesi'nin önündeyiz. Girelim bakalım neler var. yaptıkları şey e, bir, bir ara bir portal açmışlar tüm dünyada. 10 euro karşılığında herkes resmini indirip bu şeye dahil olma şansını elde ediyormuş. Ama tabii ki eleniyor mu, elenmiyor mu yoksa bu kadar çok var mıydı bilmiyorum. Yani 10 euro karşılığında kendi resmini onların işte şeyini internet sayfasına oluşturup bu Formula 1 aracında yer alabiliyorsun resim olarak. Alabiliyordu daha doğrusu. bin tane resim varmış bu arada. Biraz önce görmüş olduğunuz üzere adamın ismi Felix Baumgartner. Bu ekstrem e, sporları yapan bir kişi. E, ilk defa o ulaşmış 2003 yılında sabah 6'da yaklaşık şu kanatların e, 1.80 metre açılmasıyla birlikte e, Ermil Kanal dedikleri yere 35 kilometre uzaklık olmak üzere maske ile birlikte tabii ki belli bir yüksekliğe ulaştığı için maske takmak zorunda. Ee, ilk defa başarabilen insanmış. Ee, dış e, sıcaklık eksi 52 derecede uçmuş ve süresi 6 dakika ve 22 saniyede. Ee, İngiltere'den Dover yani İngiltere Dover'dan e, e, Fransa Kalsas mı artık oraya uçuşunu gerçekleştirmiş. E, atlayış yüksekliği 10 bin metreden ve 360 kilometre hıza ulaşmış. Kızın ısrarlar üzerine kızım illa bir tane çanta istedi. Şu Red Bull çantasını aldık. Evet kullanışlı olabilir ama tabii ki kaynağı kadar kullanır onu da bilmiyorum. Şu Red Bull çantası normalde yani ne kadar tutar çok uygun bir fiyat ama Red Bull yazdığı için 19.90 verdik buna. Efe'nin Efe'ye sözümüz vardı böyle bir kepe istemişti. Çünkü onun bir tane sweatshirt'ü vardı. Ona uygun olsun diye şu kepiyi aldık. Bu yani Red Bull şartlarına uygun bence 24.95. Yani kabul edilebilecek bir rakam. Güzel bir şapka. Baya bir tereddüt ettik çünkü çok fazla e, alternatif var. Değişik değişik modeller var. Ama bize bu daha cazip geldi. Bakalım kullanışlı olacak mı? Şimdi kızımınkini ayarlayalım. Bakalım beline göre olacak mı? Olmaz artık annesi takar. Red Bull Müzesi'ni Hayır. beğendiniz mi? Sen takma. Efendim? Red Bull Müzesi'ni Evet beğendim. çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Tabii ki sürekli aynı şeyler olmuyormuş. Çünkü e, nerede nasıl bir gösteri oluyorsa ona göre sürekli e, e uçaklar, araçlar vesaire değişiyormuş burada. Şu anda mevcut olanlar bunlar. Bir sonraki gelişimizde belki daha farklı e, araçlar bulabiliriz. Ama e, ücretsiz olması çok ilgimi çekti. Yani bu tarz bir yerin ücretsiz özellikle e, Türkiye şartlarında böyle bir müze özellikle de dünyaca tanınmış Red Bull müzesi olarak mutlaka giriş e, talep edilir diye düşünüyordum ama giriş bedava. İstediğiniz gibi gezebiliyorsunuz e, ufak bir alışveriş alanı var. Çok fazla abartmamışlar. Ufak nezih diyeyim böyle. Yani zaten ne kadar şey olabilir ki çocuklar için işte tişörtlerdi, büyükler için. Çok uygun değil tabii ki. Hani bildiğimiz penye ama e, Red Bull adı altında olduğu için e, normal 20, 30 ve üzeri fiyatlar. Çok güzel restoranları var etrafında. E, herhalde belli saatlerde açılıyor. Şu anda dışarıda bir alan var. Tamamen e, havaalanına bakan bir cephede. Güzel gözüküyor. Bir de oraya bakalım. Bakalım daha neler size gösterebileceğiz veya neler yayınlayacağız.